Jag är en truckchaufför som faktiskt driver för Då jag är ute och kör så inte människor dör Då jag lastar, jag mår som bäst och jag är ute och rastar Trucken på mitt arbete som en lastar Att köra en truck är inte jag förkastar Och jag är ganska bra just på köran jag är vad min sa Men nu måste jag få ett så lastar Valdi kommer ihåg då jag lastar. Jag var som bäst då jag är ute och rastar. Krokig på mitt arbete som en lastar. Att köra en krokig när jag förkastar. hemmet då. Ja, du är det som kör gaffeltrucken. Nej, inte här i världen. Då var det du som bokade bilen min och kört över Johansson på skänden. Fast det gick inte alls så som jag hade tänkt. Du ville stryp min hals och faktiskt ha mig dränkt. Men vi lastas. Jag mår som bäst och trucken skorastas. Men nu så får jag börja mina fastas. För bort från det här jobbet ska jag kastas. Men nu så får jag börja mina fastas. bort från det här jobbet ska jag Au! Ah. hoppa! Var Huppa huppa! Väritus on buklabil minun körtävä Johanssona skennet. Johanssona skennet. Aj, det är Jag tror du slog på den så att